اللهم صل أبدا so أمداني واشفاني So. Abada صلى Ramadan. abada sol ومداني وشفائي so abada صلى رمضان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه 不得。 صلاة رمضان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه So. 我的。 صلى الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه 我的。 صلى ومداني وشفائي so أبداً 酸 الأذان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه